こんにちは、粟田洋介です。今日はジェルメディウムというものを使ってキャンバスに布を貼ってみようと思います。それでその上からアクリル絵の具で絵を描いていきます。今3種類のジェルメディウムがあります。一つがヘビージェルメディウムというものです。ヘビージェルメディウムっていうのはちょっと硬いんですね。で、レギュラージェルメディウムっていうものは レギュラーなので、まあ、普通の絵の具ぐらいの硬さらしいんですけど私はこれをまだ使ったことがありませんでもう一つがソフトジェルメディウムこれは すごい柔らかくてこの間別の動画で光沢をつけるのに筆で塗ってみたんですけどすごい塗りやすかったです反対にヘビージェルメディウムの方は硬くて筆では塗りづらいんですけどパレットナイフなんかで盛り上げるのにすごい向いていましたで今日は盛り上げたりとかっていうよりもこの布をキャンバスに貼るための接着剤みたいな感じで使っていきますそういう風に使うにはヘビーでもソフトでもどっちでもいいと思います で今日はあえてこのレギュラーっていうのを使ってみますこのキャンバスは夏にパレットナイフでちょっと色をつけていったものなんですがそれから全然タッチしてなかったんですが今日は布を貼っていこうと思います とこんな感じで塗ってみて、こんな感じで貼り付いたんですけど、ちょっとまんべんなく表にもジェルメディウムを塗っていこうと思います。表にも塗ることによって、絵の具で絵が描きやすくなります。今度はちょっとソフトジェルメディウムの方を使ってみます。 で、とりあえずこんな感じになりました。このシワになった部分はちょっとデコボコになりました。で、この布にはジェルメディウムがかなり浸透しています。ジェルメディウムはアクリル樹脂なので、こうしてしっかり塗っておくと、後でアクリル絵の具でこの上から絵を描くときに描きやすくなります。ではちょっと今塗ったジェルメディウムを乾かしていきます。盛り上げみたく厚塗りした時と違って結構早く乾くと思います。 ジェルメディウムが乾いていますなんかこのキャンバスにこの布なんか可愛いと思ったのでちょっと使ってみたんですけどちょっと今日はねあんまり難しい絵は描きたくないのでちょっとシンプルな絵を描いていこうと思います 今こんな感じになりましたがせっかくこうやって布を貼ったりしてるんで整ったものを描きたくないなと思ってなので崩していきたいんですけどどういう風にしようかなって今思っています 今こういうふうに点点点点点ってやってましたけど この作業的な意味ではこういう風に単純にこうやって点点点点点とかやっていくのは大嫌いなんですけど絵描いてると嫌いなはずの作業を結構たくさんやっていますでその時は別にこの作業自体は苦にならなくて作業をどうのっていうのは意識してなくて考えたことが形になっていくで形になりながら考えていくそのアイデアが形になっていってそれでこういう風にやってるうちに表現されて目で見えてくるものですからなんかその作業自体苦にならない というかこの見た目が現れていく方が嬉しいので嫌いな作業っていうのはその動作よりもなんか頭の使い方どういう風に頭を使うかっていうのが好き嫌いがあるんじゃないかななんて今思いました。 こんな感じの絵に完成しました今回モチーフをバンバンって単純な絵にしたんですけどこのジェルメディウムを使ってもっとたくさん布とかキャンバスとかそれ以外のものそういうものをくっつけたりあともっとちょっと細かくしたりいろいろできそうですよねということで今日はこのジェルメディウムでキャンバスに布を貼って絵を描いてみました最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったと思った方は是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。